Soliqjon va Nusratni qilaman. Ular adashmasam Buxorodan kelishdi bugun studiyamizga. sizlarni hozir ko'pchilik tanimasligi mumkin e'tiboringizni monitorga qarataman balki undan keyin tanib olarsiz marhamat sentral menga qara u sentral buxoroda ijod qilasiz u yerda tiktokerlarni qanday qilishadi u yerda tiktoker yo'q ha o'zi ham yo'q umuman nima bilan shug'ullanasiz bu yerda poytaxtda reklama bilan turishadi yo bizning o'zimiz ishimiz bor bu o'qiydi universitetda o'qiydi sport fak shaxmat shashka e'tibor qilmaysizlar gavdasiga shaxmat shashkaga gavda nima kerak O'z berilma kerak bu gaplar e, man institut tugatganman man ham davlat ishxonasida ishlayman elektrik elektrotechnikda ishlayman o'zim endi to'g'risi man ruscha gapirib bilmayman lekin ruscha she'r yodlaganman aha bu tomonga qarab ha извините mixail юрьевич lermontov borodino ammo моему тысяча сто тридцать были люди в наше время не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохо им достались доля, немногие вернулись доля, не будь Господней доля, воля, не отдали мы доля или бы Москвы. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. И берете все, что вы хотите, короткое, длинное. Вы стоите возле зеркала, такой, вау, мне это идет. Допустим, эксперты подходят и говорят, I am sorry, I don't speak English. Неужели вы снимете это? Вы у меня даже в рекомендациях нет, чунки мама башка нарсалан когда мне было 18 лет, мой job interview suit, он у меня еще он есть, просто as fun to remember. Обама? Um, его все любят, его все уважают. Он очень много сделал для um, fundraising. Он сам, as a human being, is more than life itself. Это очень important для Obama? сегодняшнего экономии. Сайфулла, чунишимчи, сіз іштимай тармақты тіләсіз. Ха. Ма машиналарна қолама. Мақсатам, бошиды бошлы отканымна мақсат шу бўлган. Чунарли. Уф! bu deb gap boshlash sizga va gay xos kim o'ylab topgan buni o'zi rossiyskiy bloger bor glazunov Auto degan u ham mashinalarni qiladi u inomarkalarni qiladi Men o'sha bolani kuzatib yurardim va bir kun obzorini ko'rib o'tirganimda fikr keldi menga ham maqtash lekin maqtaydigan narsasi yo'q ekan shuning uchun faqat qilib chiqaraman tushunarli haqiqatdan ham o'zingizni juda yaxshi ko'rasiz yo'q yo'q bu Э, это произошло вообще случайно, то, что у меня такой образ, то, что я себя люблю там. Окей. Красавчик какой-то. Это произошло вообще, типа, как-то... Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Эксперт Ekspertlarga murojaat qilaman. Hurmatli ekspertlar, sizlar professionalsizlar, to'g'ri. O'zinglarni o'ylashinglar bor. Ancha bizdan kattasizlar. bolalar harakatda hamma gap mehnatda hamma gap harakatda mehnatda bularni ichida fotogeничный telegeничный yoshlar ham juda yam ko'p ekan juda qiziqarli tipajlar bor ekan hozirgi mana biz o'tirgan va e, muhokama qilayotgan e, agar haqiqatdan haqiqiy talantlar mana shu ko'z yonib unga ham beraman bunga ham beraman mana shu yigit ham ion makes a wonderful designer он очень affordable может эти женщины одеться from jeans to sweatshirts to evening gown business woman apa gap unga emas endi gap har bitta insonni ga internetda shovqin ko'targanlar yetdi davom ettirishimizga munosabatinglar blogerlarni bittadancha mashqqa o'tirish kerak edi yettinchi soniga masalan man o'zimni fikrimni va g'oyamni juda qizg'anaman lekin odamga ilhom kelib ketgan payti it voradida o'sha payt ovozi chiqarish kerak umid qilaman yettinchi soni qilish kerak gap bo'lishi mumkin emas En ik heb dus enorm veel last van kerelsteken en dat blijkbaar En mijn dokter heeft mij dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Ongeloof is eigenlijk het, juiste woord wat bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat, dat kan niet. Dat, eh, dat. Plus het feit, als je, als je, met, als, als je met seks omgaat, is het, is het niet alleen het fysieke dat dat, maar ook soms de, lieve woordjes. man rosa qildim harakat qildim boring shu o'zbekistonda qiling rosa harakat qildim prezidentimiz ikkinchi qancha o'zbekcha milliy qilaman man rosa harakat qildim haligacha ham qilaman boshqalarga o'xshab qilmaganman o'zimiz ham qilmaymizda gohida o'sha gap bo'lishi mumkin emas bir vaynmi tiktokmi videomi olishni ilojisi bormi bizni qoyil qoldirishingiz kerak bir chekkadan boshlaymiz marhamat qisqa va londa amirxon qilamiz o e. amirxon amirxon shunday shoular uyushtiradi ya'ni hammani bir biri bilan urishtirib qo'yib o'zi esa bir chekkada tomosha qilib turadi Prikolnada. Bu bu opangni sikim gaz gaz svet svet Be. Be. Ri. Ri. Lar. Lar. Gasvet beringlar. Osmonimiz musaffo. Bo'ldi. Shu endi. yetsa. Bitta dona muzika qo'yib beringlar, o'shanga improvizatsiyaga o'ngichi bermoqchiman Old Style dan. Aha. Oh, <laughs> больше bo'lishi mumkin emas qo'shiqlari yoshlar telekanalda yangrashini istaganlar Албата, ma'lumotlarni да. У меня все мои видео связаны с монтажом, поэтому без компьютера, без там а, монтажа я не смогу вас удивить. А, я акробатка, к сожалению, моя одежда не подходит для того, чтобы вам что-нибудь сделать, но можете посмотреть меня в интернете. my five 5k kill gun? Twisting. Hey Rick, boy, sure is really especially beautiful out oh, there today, yes, huh? Morty, it's, it's almost unbelievable, isn't it? Yeah, you know, there's something about... Sure, but brilliant, very convincing. Ow! Э, o'zi э, mani juda yam bir yaxshi ko'rgan monologim bor balki kimdir ko'rgandir kimdir yo'q o'sha monologdan e, agar sabringlar yetsa aytib beraman do'stlar sizga boqib turgan bu teron ko'zlar meniki emas do'stlar bo'lishi mumkin emas mana shu o'ringa 100% munosibsiz umid qilamanki men sizlarni bugun hammangizni birma bir eshita oldim va bu kurs chiqqandan keyin yana tiktokda aylanmasak bo'ldi gap bo'lishi mumkin emas